他们看到我都会回头。我是个普通的说唱歌手，我不高兴但从不皱眉头，不抛头露面，惊喜在最后。来你来你 s a y 生活在和平的街头上，w let me let me think。 总喜欢跟你演讲的 fighting fighting，with my homie，从来不给别人放水，开心不开心要看你能否满足我的味蕾。唱歌时不时的跑点调哎，不留余力。感冒时又给我找点药，我不流鼻涕。哪怕不开心还是搞点消逗乐的兄弟。熬 <laughs> 到凌晨五点才睡觉，我在打游戏变成超级医生，像是钢蛋。墙上的霓虹灯是我房间最酷的装扮，不慌不忙的装蛋。Every day 我整装待发，今天的计划只能放耳光，进货待在家。喜欢打游戏，每次都会选八神，戴了眼镜，眼镜又给我的帅气加成。只要文天画笔上面有派大星。 跟我家人学会押韵，却没时间再次回到家门。他们看到我都会回头，我是个普通的说唱歌手。 心，但从不皱眉头；不怕头露面，惊喜在最后。